Logo de ver un, pouco por encima o proceso de facturación en Odoo, en este vídeo vamos a tratar algún pequeno exemplo para ver como funciona realmente e ver un pouco a dinámica do, do programa. A idea é facer unha serie de vídeos curtos para eh, en cada un tratar unha cousa concreta. En esta En este vídeo vamos a comenzar por lo, simple. Emitir una factura, marcarla como pagada o cobrada, y e comprobar los, saldos. Para esto vamos a comenzar por pinchar en saldos iniciales y e vamos a fijar un saldo eh, de dinero para, para trabajar Esta asistente, se os vi que funcionaban mejor Pero podemos por bien aquí os sucesivos importes para que él nos calcule aquí en el resultado, vámonos por la capital. ...500 euros en Caixa, 500 euros no banco... ...y eh, vamos a validarlo... ...a continuación ...hacemos una factura de compra... ...típicamente en, Odoo ...vamos a trabajar con eh, pedidos ou compras ou follas de, de, de partes de horas e eh, cousas así, que son documentos nos que o noso proceso de negocio acaba serando as facturas correspondentes. Pero para estudiar o proceso de facturación é máis simple limitarse ás facturas. Ao fin e ao cabo, o resto sería xerar unha factura e unha vez que tes a factura, pois hacer con el es esa, Pues aquí un poco mismo. Vamos a apoyar a nuestro proveedor un Vamos a dejar que todo esto igual. Vamos a, por aquí, ¿vale? Varios. Eh, vamos a editar. Dámoslo por como consumible. Pasamos un precio de venta. Un de decuste. sen seguimento, sen segunda unidade e o IVA. Todo está correcto. E eh, vamos a comprobar aquí que proveedor tenga conta 400. Vale. Cando facemos a factura, A fecha factura por defecto nos vai tomar a fecha do momento no cal validemos a, a factura, salvo que indiquemos unha data. Nas, nas facturas de proveedor é moi non é habitual que teñamos a factura no mesmo momento que a que emite o noso proveedor. Por tanto, a fecha de factura normalmente a teremos que por a man. Aquí poríamos o número de factura que lle asigna o proveedor, que non é o mesmo que lle asignamos nós. Nós vamos levar un diario no que vamos metendo as facturas dos nosos proveedores, así como nos van chegando. E eh, unha das cousas que, que hai que ter en conta é que, obviamente, nos as contabilizamos a medida que as recibimos ou a medida que as pagamos, e o proveedor cada un leva a súa lista. E Ademais, as, o sistema de numeración tamén varía. Cada un numera un pouco como queire. Pois aquí o do propen, propón que unha factura comece por fact, o ano e o número correlativo. Pero un proveedor pode ter pois calquer esquema que se lle ocurra. Ben, validamos aí. E unha vez que validamos, Simplemente temos unha factura pendente, factura de proveedor, unha factura pendente por 121 euros. Asumindo que lle pagamos por transferencia, pois no momento en que fagamos a transferencia ou no momento en que non la confirmen no banco, podemos registrar o pago. Por banco, porque é unha transferencia, coa data de hoxe, validamos e xa temos a nosa factura pagada. Como vemos, xa non temos a factura aquí en pendente e o balance do banco disminuiu na cantidade que, que corresponde. Supoñamos que emitimos unha factura por cliente e que este cliente lle asignamos pago que o pagamento será inmediato é o mesmo produto pam, pam, pam, pam. vamos a disalo que esta vez vai ser por transferencia probablemente a diferencia de, do caso no proveedor, no que nos facemos a transferencia, é o normal é que as transferencias se emitan no momento en que as solicitamos, Eh, neste caso, pues, eh, teremos que esperar a, non só a que nos confirmen a, a emisión da transferencia, senón a recepción desa transferencia. A transferencia pode tardar un momento, pode tardar un día, dous, tres, nalgúns casos, se hai algún festivo pode ser incluso máis, e eh, iso quere dicir que pode haber unha diferencia entre os cartos que realmente temos e os cartos que realmente eh, deberíamos ter. É unha decisión como outra calquera a de en que momento contabilizar a transferencia. Hai algúns, hai algúns, eh, algunhas empresas que cando reciben unha comunicación fehaciente de que se puso en marcha a transferencia, xa a dan como pagada. Hai outras que esperan a ter os cartos na súa conta. En calquera caso, cando confirmamos ou cando, cando confirmamos o pago dunha maneira ou doutra, pois simplemente podemos registrar o pago con esa data esa está. Volvemos ao noso panel de control e vemos que o saldo xa se incrementou e non hai nada pendente, de, nin de cobro nin de pago. Ben, é posible que fagamos un pedido a un proveedor que non nos coñece nada e que nos pida que anticipemos o importe. Ou é posible que nos fagamos o mesmo con un cliente, inda que neste caso normalmente habría unha un presuposto. En calquera caso, non sempre podemos registrar un pago. Un pago calqueira. Vamos a supor que o noso proveedor 1 nos, re, nos, nos require que lle mandemos 200 euros para un pedido. Perdón, 200 máis IVA serían 242. Anticipo seguinte de factura. Vámonos a validar. E aquí vemos que xa disminueu a o saldo bancario porque acabamos de facer un pago. Como ese pago xa está validado, o saldo en banco disminuye. Sin embargo, e ese pago non corresponde a ningunha factura. Cando emitamos unhas, unha factura, cando creemos a factura que nos enviou o proveedor, e a validemos, sistema xa recoñecerá que hai un, un débito pendente con ese, a ese a ese, a ese proveedor. Aquí pendente significa pendente de usar, literalmente. De feito, xa non lo descontou do banco. No banco, o saldo que tiñamos xa inclúe ter feito este pago. Eh, desde o punto de vista de ODU, pendente significa que non, Vale, fixemos un pago, pero non fixemos nada con el, estamos pendentes de facer algo con el. Neste caso, pois, literalmente, asocialo a esta factura. Se pinchamos na I, vai nos dar algunha información sobre ese pago, pago a proveedor, por banco, o concepto era anticipo seguinte factura, e o importe son 242 euros. Podríamos desconciliarlo si necesitamos modificar a factura ou cualquier outra circunstancia ou se nos equivocamos eh, outro pago ou o que sexa. Aquí vemos que non temos nada pendente, xa está pagado. Xa vamos a facturas, as túas están en estado pagado. Cos clientes pasa o mesmo. Podemos crear un pago. Y aquí vamos a por eh, 605. Pienso que también por banco. Eh, confirmamos. Eu teño costumbre costume de guardar antes os documentos de confirmalos, inda que non é de todo preciso. Vamos ao tablero. E vemos que xa nos registrou o ingreso de 600 e pico euros. Ahora, cando vamos a clientes, en cliente nos, nos eh, podemos seleccionar o cliente de turno pechamos en validar, volverá a facer o mesmo. Nos dirá, hai un crédito, en este caso, porque é un cliente, pendente de 605 euros. Añadímolo. E xa está. Non temos nada pendente aquí, non temos nada pendente lá. As dúas formas son equivalentes. Aquí vemos que hai un, o pago, o cobro da primeira factura, o cobro da segunda factura, con dous registros que aparentemente son iguais, circunstancialmente podría cambiar, podría ser un, un diario de pago diferente, un tipo de método de pago diferente, pero os, o asento sería o mesmo. E para as compras o mesmo, non hai diferencia entre registrar pago dentro dunha factura e eh, engadir un pago feito previamente. A única diferencia é de operativa propia. A nosa propia operativa pois nos define, nos fai traballar dunha maneira ou doutra. Ben, isto eh, sería o máis básico. Entón, vou concluir este vídeo aquí para non complicalo con outras cousas e que sea un poquinho máis... Eh, cómodo. No seguinte vídeo, pois a idea é pois ver un pouco máis detidamente o proceso de, de facturación e cobro con algún exemplo concreto, pero eh, iso será no seguinte vídeo. Ata a próxima.